Вы видите, мотоциклист. Блин, ну я даже его догонять не стану, он сам догонится. Может педальки вот так бросить, крутить и ну, ну, ну и все, ну и все, да. Здравствуйте. Еще один. Двух догнал. Ой, я даже на тормоза жму. Все, до свидания. Так, еще не едем, да? среди них перестроится мое междурядие. Ну, блядь. Да вы заебали. О, вот так бы сразу. не моргай мне. Еще все стоят, кого ждут. Что-то интересное происходит, что ли? А я ничего не вижу. Очень мрачный закат над Кремлем. się zobaczyć ładnie. Ага, увидел, испугался, сорвался. Вот так вот. Ай, боже мой, как это расслабляет. И тебя спасибо, чувак. Ну что, поехали? Куда мне ехать? Вперед! Давайте направо! Впереди я уже был. О, ну, ну, ну как по заказу, как по заказу. Все, приехали.